Привет, ютубчане! Сегодня вашему вниманию <clears throat> предоставлена разборка такого дучика Эленберг. Значит, у нас здесь вентилятор. Первая спираль, вторая спираль. Ну вот. Паспортные данные мы сейчас посмотрим. Это у нас вот такая вот... Сейчас фокусируемся. внешний фокус. Вот такие паспортные данные. Вот, жалуется на некорректную работу, то есть оно работает, но где-то что-то походу отходит. Давайте, значит, вскроем. Э, предположительно, я так понимаю, это присоединение самого водного кабеля может быть здесь. Может еще что-то обнаружим. Что ж, перевернем и давайте вскроем. Для того, чтобы вскрыть, открутим 4 болтика. Теперь вскроем, посмотрим, что у нас тут творится. Видно, в эксплуатации долго было. Паутинка. Все здесь есть. Аккуратненько таки. Вот такое внутри. Сейчас сделаем профилактику, повытираем это все. Почистим, теперь кабель. Вот сейчас покажу. Кабель есть, видно нарушение изоляции. Перезаделаем, заведем аж сюда. Проведя небольшую уборку внутри, я предлагаю все-таки заменить этот вводной кабель. Вот тут у соединяется. Это получается у нас фаза. Будем считать. Коричневая должна быть фаза. Через термореле идет уже сюда распределяется красным проводом. Идет на вентилятор и две спирали. Первая, вторая скорость. Ну а ноль у нас включены вот этой фишечки. Давайте откроем. Попробуем его заменить. Для этого нам, возможно, понадобятся пассатижи. Снимаем колпачок. Подсоединяем. Такой фишечкой раздел. Теперь здесь снимаем гільзу и витягуємо кабель. А, вот еще хомут, лугу. Вот лугу хомут, освобождаем два болтика и вытягиваем кабель. Предыдущий кабель я вводной вытащил, затянул сюда ранее подготовленный, зафиксировал в углу вот здесь хомутом для надежности проверяем, шнур, чтобы он не пошел назад. Значит, закрепили мы хорошо. Теперь будем подсоединять схему. Так как гильза у нас одноразовая, и нули мы скрутить никак не получится у нас так. Я предлагаю их припаять. То есть сейчас я зачищаю. Изоляция у нас будет термоусадка. Оденем на два изолированных разоизолированы два провода, припаяны и оденем термоусадку. Все это при помощи огня усадим. Второй конец будем одевать ну, вот такой разъем, который я все-таки раскрыл, постараюсь одеть его. Зачистив, вставлю сюда в первый, а наружный хомутик служит для того, чтобы зафиксироваться на изоляции. Мы тоже загибаем, и будет готов наш разъем. Концевание мы произвели, но для верности я предлагаю все-таки вместо соединения прессовки пропаять. Все-таки хуже ему не станет, а для надежности будет то, что надо. Ну и этот кончик мы тоже разоудили для соединения с нулем в схеме. Значит, пропаяли. Для этого мы взяли ортофорт сварную кислоту, закислили и пропаяли этот кончик. Дадим ему остыть. И фаза у нас уже готова будет. Теперь переходим к нулю. Зачистим оденем, как я и говорил, термоусадку спаяемся. Соединив при помощи припоя <coughs> методом пайки и нулевой провод, теперь поправляем термоусадку, так чтобы она перекрыла оба края. Можно феном промышленным. Ну, так как у меня дома такого оборудования нету, здесь элементарные спички, огонь, проводя вдоль, термосадка сядется при помощи открытого огня. Садится она по диаметру почти в два раза и немного становится короче. Вот такой результат довольно-таки удобно. Где нет возможности подизолировать, допустим, можно взять термоусадку. Так, тут виниловую такую защиту оденем, одеваем на место. Теперь посмотрим дальше, что у нас еще может где-то если был нагрев, оно оставляет следы, какие-то потемнения, почернения. Осмотрев биометрическую пластину, нагара я не увидел. Вот она здесь находится, она там щелкает, если присмотреться, вот. Вот. На самой пластинке, на контакте нагара не видно. То есть там смысла я не вижу, что-то где-то изменяет. Просмотрел соединение, получается, нулевое вот с левым синим проводом. Вот подсоединение общий 0 на 2 тена. И смотрим еще вот тут подсоединение белого провода. Одна спираль, красная вторая. Осмотрел, не найдя ничего повреждений. Можно, конечно, прозвонить, ну жалоб не было, так что я думаю, не стоит этого делать. Вот, собираем в обратном порядке. Как мы разбирали. Вот и подходит к концу вся наша сборка. Значит, подаем напряжение, включаем в розеточку термостатом до щелчка. Есть. Включаем вентилятор. Все работает. Проверяем, рукой есть нагрев. Есть второй нагрев. Немножко подпахивает. Сразу выключать уже нежелательно. Обветрить а его, чтобы трошки остыл все, выключаем. Провели техобслуживание. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.